බුදුම දේශමයක් තියෙන මේ දවස්වල. උෂ්ණත්මාලේ කතා නටනවා සෙන්ටිග්‍රේඩ් ෆැරන්හයිට් වෙලා. දෙසියට දෙනවා කිව්වා. ගෙවිනේ ක්‍රමයකුත් තියෙනවා නම් හයි කරන්නත් එක ගන්න 50 නම් ලාභයි. ගෙනලා දෙන්න 10ට ගන්න. සෝති. එවන්න. ආ වඩක්. කුමක් නිසාද තේ 200ක් ගෙවන්නේ? 50ක් ගෙවන්නේ? 10ක් ගෙවන්නේ? ඇඩ්ඩින් වායු සමීකරණයක් ගත්තොත් කොත්තමල්ලි පැකට් එකක් නොමිලේ. අද විතරයි. ඔව් මොණ්ඩා. ලාභයට බඩු ගෑනලා කැලිච්ච ඒවා නම් කවදාද කියන්නේ ඈ? හොඳයි ග්‍රමෝනික. වායු සමීකරණයක් නේ ඕන. හැබැයි වාට එකක් කියන්නම්. කිසිම කෙනෙකුට ගෙවන්නේ නැහැ. ගේන එකටයි හයි කරන එකටයි සේවාවන් මනුෂ්‍යම කරුණ නැදේ. මානමති දක්ෂයාති මේ කාලේ අනපිරිමැස්මෙන් වැඩ කරන්න ඕන. අයියෝ, පාවිනාසයක්. ලාභයි, ගජ ලාභයි. කොහමද ට්‍රාන්ස්පෝට් එකම ඕනද ගෙනියන්න ඔය? ට්‍රාන්ස්පෝට් එපා. මගේ ඔක්කොම පුතේ මමයි බඩු ප්‍රවාහනේ දාක්ෂයෝ. බැලේට පාගන්න ඔක්කොම පුතා. මම පාගන්න යන්නේ. ඒ ජීවල ඔක්කොම වදියම් ඒ කාර් කරවච්චක් වගේ යන්නේ. නවත්තනවා ඉක්මනට. සමබර නොවීමේ විපාකමේ ඔය පැත්තට ගෙනෙන්න පුතා. එහෙම අපි යන්නේ. කීතරයි කීතරයි කීතරයි. අපි හුඩ් එක උඩින් තියාගෙන ගෙන යමු පුතා. Robin Hood. මේකේ හුඩ්. වැඩි ආරක්ෂාවට මං අල්ලන් එන්නම්කෝ. ඔන්නේ මාත්. That's it. Go! ආ! මොළ ඥාන කතා මොළයා. පියානෝ බිමා යමලි. Oh, not gonna hug like that. ඔනේ මාරු වෙලාද? උත්තර තියෙනවා. මේ පාර ලෑල්ලට පාගල යන්න එපා කොම්බුතා. නෑල්ල කලවලා තිබ්බා. Oh, නවත්තනෝක හෝ. අයාතු යවුනාද? කොහොමද මේක ගෙනියන විදිහ අක්කා? මලේ පැදිනා තාත්තා මගේ රේස රෝද කරත්තේ අරගෙන කාර් එක ඉස්සරින් ආපස්සෙන්. පුතා යන්නේ ඉස්සර වෙලා කාර් එකේ මම පස්සේ රේසර් කරත්තේ. යම් පුතා. apa ingin gua ධන නැද්ද නගර මේක වහල නැතුව යන්නේ කොහෙද අනේ ලාලාබි අයිව රන්සමක් කරපු මොකෝ වාලේ නැතුව ලොකු වරදක් බ්‍රේක් නැතුව තව වරදක් ලියමි මගේ පොලිස් පොතේ නෑ සමාව දැන් ගේනාවා නිරුපද්ධිතයි අපි දැන් මේක හයි කරමු ඉක්මනින් බෑ කාලසටහනේ හැටියට කඩ වෙලා වයිනේ කාලසටහන විදියට ලොකු වැඩ කරේ මෙච්චර කල් ඔයා ඈ මුලින්ම කන්න කියලායි තියෙන්නේ. ඉහළ බලන්න අත්ත දෙන්නේ මං. රේසින් කරුණා. ගොඩයා මේ නිම කඩ දාලා හන්න බලා ඉන්නේ. අර අර මොනේ. ආ ඔයා කියන්නේ මම මුත්තෝ අයං. ඕ! ආ! やどやつ、うん、答えじゃねえでかパンナとメーカーの断面ね電話消えた Kuma unele maapia sondura, kataria niitä honta pikantika, hä? ඔක්කොම පුතා හරි දැන් අදින්න අප්පා ඒ වරයි. ඔබ කලයකට පියන්නේ. කාමේ මෙහාට දෙලා ස්තෝනොන් ඉස්පක්චාව වුණා. මම්ම වැඩේ කරගන්න කාන්. පේටි පාසේ ලෝද දෙක පන්නති මහා ජරාම ජරා කාර් ජාතියක්. නෑ ගියා වගේ. මොකද ඒ සද්ද? හා මාව සමීකරණ හයි කරලා වගේ. ඔක්කොම අම්මට කියන්න එපා මේක ඇදලා ගන්න මං ගිහලා ටැක්ටරයක් ගේන්නම්. ආව්. අලුත් මේක මම දන්නේ නැහැ මේක එලවන්නේ කොහොමද කියලා අපේ තාත්තට කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ මේ වගේ කටලියට ගන්න ක්‍රම සාවිදි ඔක්කොම තමයි ඔයා ඔතන ඉඳගෙන කියන නවත්තන වෙලාව එන්නන්නේ එමෙට Yes, oh, yes, oh, what's the matter with Oh, නවත්තන්න ඉක්මනට ඉක්මනට නවත්තන්න නවත්තන්න දේවරයි රජට නෑවා. තත්තරේට රිජිකට දුව වගේ තාත්තා. ඔහේ හැම දෙයකම අත දාලා වැය දැක්වනවා. ඇතින් ඔහේ මම මේ මම පාචර පාඩුවත් ඔහේ කලේ. අර පිනස්මද වැඩ මම. තඩුව මගේ පිඟන් හදලා දැම්ම මුළු කෑම. අර පිනස්ම අර පිනස්ම අර මුළු කෑම කඩුවා. ඔහේ කම් ඔලේ කන්දක් වගේ කම් මතු වෙලා. ආ, අපිට උදව් කරන්න ගියාම ඔලුව නැති වෙනවා. ඉන්නේ මේ දවස්වල